begin. Wees in beheer. Wees die begin en die einde in wat is, wat was en wat kom. My hart wil sê, alle eer wil ek bring. Hy die weg en die waarheid, da's niemand, da's niemand soos hy. không có được dạy hay lớp hy kom om ons te haal. In die donker wereld vra almal, wie sal die volk kom lei? Is die ruiter op die bitter, hy kom, hy kom vir jou en sy heilige naam. Lig jou hande na bo sy, halleluja.